अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब ठीक होंगे आज हमने जो वीडियो में बताना है वो है लूज़ कर्ल्स डालने का तरीका मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो बेस्ट होंगे अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी तो आप देख सकते हैं बिफ़ोर और आफ्टर हमारे बालों में लूज़ कर्ल्स कैसे डलते हैं ब्लो ड्राई का इफ़ेक्ट कैसे आता है जी जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जल्दी से सबसे पहले आपने बालों के सेक्शन ले लेने हैं छोटे छोटे और उसके बाद आपने ऐसे करना है कि स्ट्रेटनर को अच्छी तरह गर्म करना है उसके बाद नीचे आएँ ट्विस्ट करें दोबारा ट्विस्ट करें तीन सेकंड से पाँच सेकंड के बीच में आपने गैप देना ताकि बाल ऊपर और नीचे से स्ट्रेटनर के गर्म हो जाएँ दो डबल ट्विस्ट करना है सिंगल ट्विस्ट नहीं करना इसके बाद आपने एकदम स्ट्रेटनर नहीं छोड़ देना उसको दस सेकंड तक एटलीस्ट रखना है आप देखें स्ट्रेटनर छोड़ दिया और कितने प्यारे बाल कर्ल हो गए हैं इस तरह दूसरा तीसरा छोटे छोटे आपने सेगमेंट्स लेते जाना है उनको पकड़ के स्ट्रेटनर अच्छी तरह गर्म कर लेना है पाँच से दस मिनट पहले ही आपने स्ट्रेटनर गर्म होने रख देना है ट्विस्ट करें डबल ट्विस्ट करें याद रखें कभी भी सिंगल ट्विस्ट नहीं करते इसके बाद आपने वेट करना है पाँच से दस सेकंड का जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो फास्ट मूड में आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि अच्छी तरह आपने इनको ट्विस्ट करते जाना है और ऐसे आपके बाल कर्ल्स होते रहेंगे लूज़ कर्ल्स डलते रहेंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे चाहे एक दिन चाहे दो दिन ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे आराम आराम से आपने कर्ल्स डालते जाना है और अगर आप ऐसे ही रखेंगे इसके बाद आप ने दोबारा से स्ट्रेटनर को अच्छी तरह गर्म करना है आ, एंड से आपने लूज़ कर्ल्स बनाते जाने हैं डबल ट्विस्ट करने के साथ साथ पहले अच्छी तरह एक दफ़ा बालों में ओवरऑल स्ट्रेटनर घुमा लें फिर उसके बाद दोबारा एक ट्विस्ट दोबारा ट्विस्ट और उसके बाद नीचे ऐसे ही ले आएँ देखें कितने इजीली कर्ल्स होंगे और ये काफ़ी दिन लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं जैसे आप चाहें बालों को थोड़ा स्ट्रेटनर को ज़ोर से पकड़ना है ताकि आपके बालों में कर्ज देर तक रहें बहुत इजी तरीका है बहुत इजीली और ब्यूटीफुली बाल कर्ल हो जाते हैं और बहुत अच्छे कर्ल्स डलते हैं इस तरीके से बहुत सिंपल सा तरीका है कोई भी आप इजीली घर में ट्राई कर सकती हैं और आपको कैसा लगे ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो में कैसे लगे हैं एक और बात ये देखें मैं जैसे कर रही हूँ इधर अगर आप लोगों के बाल थोड़े हल्के हैं और थोड़े बहुत जल्दी आप लोगों के कर्ल्स ख़राब होने के चांस हैं तो आप इनको ऐसे ट्विस्ट करने के बाद जब आप खोलें जब तक बाल गर्म रहें इनको पकड़ के रखें इसका एक और तरीका यह है कि इनमें पिन लगा दें ये देखें मैं इसको पकड़ के यहाँ पर पिन लगा दूँगी इससे बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं आप इसको पाँच से दस मिनट तक जब तक ये बाल ठंडे रह ना हो जाए आप इनको गर्म कर पिन लगा के रखें बहुत इजीली आपके बाल देखें कितने खूबसूरत अंदाज में कर्लिंग हुए अगली वीडियो में मैं आपके साथ करूँगी टाइट कर्ल करने का तरीका अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़